बिसमीम असलकुम आज कराम आज हम दो अनवानों पर आपसे बात करेंगे पहला अनुमान ये है सेक्रेटरी के फ़राइज क्या हैं और दूसरा अनुमान ये है कि हाउसिंग सोसाइटी क्यों बनाई जाती हैं इन दो पर हम बात करेंगे सोसाइटी की इंतज़ामिया कमेटी अपना एक सेक्रेटरी मुकर करेगी जिसके जिम्मे फराइज ये होंगे नंबर एक सोसाइटी और कमेटी के तमाम इजलास तरफ करेगा और उनमें शिरकत करेगा उन तमाम इजलासों की रोएदार यानी मिनट्स कमेटी के हिदायत के मुताबिक तहरीर करेगा और उस पर खुद इसके और जलसे के चेयरमैन के दस्तखत होंगे यहाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सेक्रेटरी तो तमाम जो लिख रहा है तो कमेटी को चाहिए कि सेक्रेटरी के वो जो सही करदा मिनट्स हैं उसको बहुत से पढ़ें आया उसमें कोई जायद बात को नहीं लिखी हुई है या कोई बात को निकाल दिया गया है तो ये कमेटी का है कि वो चेक करे और उसके बाद खुद भी दर, वो सेक्रेटरी दस्तखत करेगा और सोसाइटी के जाने से मैं कमेटी के जाने से भी उससे दस्तखत होंगे ताकि ये मालूम हो जाए कि हाँ साहब तहरीर सही गए नंबर दो कमेटी के हिदायत के मुताबिक सोसाइटी के कामों के मुताबिक तफसीत पेश करेगा और रजिस्ट्रार को पेश करने के लिए तमाम दस्तावेजात मुरतब करेगा और रजिस्ट्रार को पेश करेगा इससे यह मुराद ये है कि साल के आखिर में जब आपके हिसाब तैयार हो जाते हैं और आपके जो मिनट वगैरह जो भी सब कागजात तैयार हो जाते हैं तो ये जो कुछ भी सब कागजात तैयार करेंगे वो इलेक्शन वो तो पता ही है आपको कि जनरल बॉडी में पास करा इसके बाद में ये तमाम कागजात तैयार बिल्कुल रखेंगे जब डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा आए वो आपके हिसाब बात देखना चाहे या ऑडिट के लिए जो आते हैं ऑडिटर्स में खजानी से उनको जो जो वो मांगे वो तमाम उन दस्तावेजात को कागजात को अकाउंट को पेश करना सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है पहले तो ये हम आपको बता दें कि 1925 के एक्ट में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं अगर आप पेश करेंगे तो छोटी मोटी जो है वो वो हो जाती थी शिकायत हो जाती थी या कोई छोटी मोटी सजा दी जाती थी लेकिन 2020 का जो अभी एक्ट नाफिज हुआ है इसमें कहा गया है खास तौर से तीन सजाएं रखी गई हैं उसमें तीन तरह की सजाएं रखी गई हैं पहली तो ये है कि अगर सेक्रेटरी को चाहिएगा तमाम रिकॉर्ड पेश करें वो नहीं पेश करता है तो उसको फिर तो, तो वार्निंग दी जाएगी वार्निंग देने के बाद में भी नहीं है मानता ये साबित हो जाए कि वो रिकॉर्ड देने से इनकार कर रहा है तो उसको जो है पहले इसमें पचास हजार रुपये जुर्माना या एक लाख रुपए जुर्माना और तीन साल की इसको सजा होगी और अगर बहुत ज़्यादा अगर इसने गलतियाँ की हैं या रिकॉर्ड भी सही नहीं उसने पेश किया है तो ये तो एक्ट में लिखा हुआ है आप सेक्शन पढ़ लें उसमें बीस लाख रुपए से लेके पाँच लाख पाँच साल तक की सजा मौजूद है यह जहन में आजकल के जो एक्ट में जो लिखा हुआ उसकी मैं आपको बात समझा रहा हूँ तो लिहाजा सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि तमाम को तैयार रखे और उनको पेश करें वो ये चेक करेंगे कि वाकई में आप सही काम कर रहे हैं तो कोई इल्ज़ाम आप पे नहीं लगेगा कोई आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा लेकिन अगर आपने सही काम न किया अगर आप कोई चीज़ नहीं पेश करें इसका मतलब ये कि भाई आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो इस बात को ज़रूर आप लोग अपने जहन में रखिएगा नंबर चार ने सोसाइटी के हसद और बचत स्कीम में लगाई गई रकम मिमरान से वसूल की गई रकम और अदायगियाँ रुकमात के रजिस्टर और तमाम खाते रखेगा जिनका रखना सोसाइटी के कवायद और में है देखिए हम बार बार आपसे ये बात कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार की तफसील किस्म हो बताइए वो आपको रखने हैं उसमें चीज कर दें बचत कर मतलब पैसा भी सोसाइटी के पास अगर पैसा है एक करोड़ रुपए पचास लाख रुपए है वो रखा हुआ है अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है किसी काम में तो वो बचत की स्कीम में लगाने की इजाजत है एफ डी आर है जो उसका एक खाता रखेगा और उसमें दो तरह के मुनाफे मिलते हैं एक मुनाफा तो यह है कि जैसा आप, आप हर महीना आप आप वसूल कर सकते हैं तो सोसाइटी को वो बैंक में जो आपका बैंक का सोसाइटी का अकाउंट है उसमें जो भी साल का जो मुनाफा होता है वो जमा कर देते हैं एक मुनाफा होता है तो सोसाइटी तीन बार बार खुद ही वसूल करती है लेकिन इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है क्या है जो पैसा मुनाफे का आ रहा है वो सही होना रखना चाहिए ये हर सोसाइटी की जिम्मेदारी है लेकिन बात जगह हमने देखा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता यह इस बात का जरूर ख्याल रखें असल जो मुनाफा आ रहा है उसके इंटरेस्ट में होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि हाँ साहब इतना मुनाफा सोसाइटी को हो रहा है और इसके चला मम्बरान को देना भी आप सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है नंबर पाँच मेम्बरों के तमाम चंदे जुर्माने और दिगर रकम वसूल करेगा और कमेटी के हिदायत पर उन्हें सर्व करेगा उनके हिसाबत रखेगा चंदे से मुराद ये है कि जो सोसाइटी पैसे जमा करती है वो तो चंदा ही तो वो उसको वो होता है खास तौर से तो कोई बाहर का कोई आदमी जो है अगर वो पैसे सोसाइटी में जमा कर है तो इसकी इजाज़त नहीं है तो मेम्बरान पैसे दे रहे हैं वही आप वसूल करेंगे अगर मेम्बरान जो है जो उनको बताया गया कि साहब ये मुद्दत तक आपको पैसे आपके जो है आपको अदा करना है अगर वो नहीं अदा कर रहे तो उन पर जुर्माना भी वो वसूल कर सकता है ये है हर जगह मौजूद है और इसका हिसाब किताब रखेगा देखिए सारा सोसाइटी के उसके सोसाइटी के सारी जो है काबिलियत कह लें आप या उसका तकश समझ लें आप वो यही है कि अकाउंट जो है हिसाब किताब बिल्कुल सही होना चाहिए जिस सोसाइटी के अकाउंट सही हैं उनका हिसाब किताब सही है तो ये समझे कि ये सही लोग हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है नंबर छः अपने तमाम फ़राइज कमेटी के हिदायत और निगरानी के मुताबिक अंजाम देगा तो उसके कहेगा जो भी कमेटी करेगी उसी के मुताबिक करें अपने दिल से कुछ नहीं करेगा नंबर सात सेक्रेटरी के अदम मौजूदगी में कमेटी किसी दूसरे शख्स को इसके फरज अंजाम देने अंजाम देही के लिए मुखर कर मुकर कर सकते हैं ऐसा भी होता है कि बाद सेक्रेटरी नहीं होता किसी वजह से ना आए तो उसके जगह जो है जो इजलास हो रहे हैं वो रोका नहीं जाता बल्कि कमेटी के किसी आदमी को बना देते हैं सेक्रेटरी के तो और आर्जी तौर पर वो अपने फ़रज़ अंजाम देता जब तक कि वह ना आ जाए ये एक इजाज़त है उन तमाम दस्तावेजा और रसीदों पर जिन पर सोसाइटी के जानी से दस्तखत हो गए सेक्रेटरी और एक मेंबर के दस्तखत होंगे ये सबसे अहम बात है इसलिए कि ये आपके हर एक की है तो मतलब ये कि बाईलाज में भी लिखा हुआ है एक में भी ये चीज़ खास तौर से लिखी गई है कि एक मेंबर से आप पैसे ले रहे हैं दस हज़ार पाँच हजार उसको रसीद आप देते हैं ठीक तो वो रसीद जो है वो आपका अकाउंटेंट जो है या कलर अकाउंट कलर है वो उस पर दस्तखत करता है ठीक है अब इसमें सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है कमेटी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो रसीद है वो उसको पहले दी नहीं जाए वो करने के बाद वो सेक्रेटरी के सामने पेश की जाए कि साहब ये इसने इसने पैसे इसने हमने इससे वसूल किए हैं तो सेक्रेटरी भी दस्तखत करेगा रसीद के ऊपर और कमेटी का एक मेंबर भी करें अब ये होता है कि जी साहब कम सेक्रेटरी हर बार दस्तियाब नहीं होता या कमेटी का मेंबर तो कोई ना कोई दस्तियाब तो होता ही है फिर भी अगर आप कहें कि नहीं होता है तो एक आदमी को पावर बस दे देते हैं कि साहब आप इसको चेक करें तो ये भी अपनी जगह सही है लेकिन ये कहीं भी ऐसे बहुत कम सोसाइटीज में आए है कि जो भी रसीद है वो डायरेक्ट उसको दे दी जाती है उसका फिर दूसरा चेक करें कि पैसा है तो कैश तो नक तो लेना ही नहीं है अगर वो किसी वजह से ले रहे हैं तो वो फौरी तौर पर बैंक में जमा हो जाने चाहिए वरना इसमें यह है कि बाद सोसाइटियों में जो क्लर्क है उस पर भरोसा कर लिया वो पैसे लेता रहा और लेकर गायब हो गया तो ये नुकसान उसका जो नुकसान है मेम्बरान को बरते हैं लेकिन इसका नुकसान तो सोसाइटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा मेम्बरान को कि साहब आपके गफलत की वजह से ये हुआ यह बहुत ज़रूरी बात है और जो अदायगी की जा रही है अदायगी का भी एक तरीका है अब वो तरीका जब हम अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे तो उसके ऊपर जब हम उसकी तफसील आपको उस पर बात करेंगे कि जैसे आप इसको करना क्या है क्या नहीं लेकिन वो ऊपर भी दस्तखत होंगे ये लाजमी लिखा गया और आप ये बात नोट करें कि महकमे के जो ऑडिट की जाती है रिपोर्ट इशू की जाती है इन बातों को वो नोट करते हैं उसके रिपोर्ट के अंदर के साथ ये दस्तखत नहीं देते हैं लेकिन अब चूंकि आम एक रिवाज बन चुका है वो ले रहा है नहीं ले रहा है लेकिन उस पर मालूम है कि साहब दस्ता कानून तो ये एक सही तरीक़ेकार नहीं है इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए महकुमे को भी और इमरान को भी अब आइए इसका दूसरा मौजू जो है हमारे पास हाउसिंग सोसाइटी क्यों बनाई जाती हैं अब तक अब तक तो हमने ये आप अभी तक तो ये बाहर के साफ सोसाइटी का मम्बरान का ये फ़राइज हैं और कमेटी के ये फ़राइज हैं सेक्रेटरी के फ़राइज हैं ये तो सब आपने देख रहे हैं अब सवाल ये है कि ये सोसाइटी क्यों बनाई गई भाई तो इसके लिए जो है मैं आपको थोड़ी सी तफसील अभी और फिर बाकी कि तो एक टाइम मुझे दिया गया है कि इसी टाइम तक आप वो करें उसके बाद आप दूसरे पे दोबारा से आप वो कर लें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ ताकि ये वाजे हो जाए कि सोसाइटी क्यों बनाई जाती है अब उसके बाद एक सवाल ये भी होता है कि जो प्लाट ले रहा है उसको कैसे यकीन नहीं करके सही प्लाट वो खरीद रहा है आया इसकी कैसे तस्दीक हो ये इसके बाद के इस सिलसिले में इस सिलसिले में भी आपको पर ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका जानना ज़रूरी है जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है और वो तो केसेस कोर्ट में भी चल रहे हैं आपस में भी झगड़े चल रहे हैं लेकिन सच्चा कुछ नहीं मेरे ख्याल से तो बहुत सारे सोसाइटीज हैं तो क्यों कि जो लेने आ रहा है पहले जो लेने आता था कुछ ना कुछ उसको मालूम होता था कि यह जो कॉपरेटिव सोसाइटी है इमदाद बामी के यहाँ पर जो है ये पैसे जो है सही तरीके से लेते थे लेकिन आजकल को आपको तो पता ही है भरोसा नहीं है कि साहब ये सही है गलत है और कोई सही गाइड भी नहीं करता है तो इसके सिलसिले में मैं आपको तफसील बताऊंगा ठीक है अब इंशाल्लाह ये तो हो गया इसकी दूसरी जो अभी मैं आपको शुरू करूंगा उसमें इसकी तफसील बताऊंगा असलकुम